जय श्रीराव मित्रांनो श्रीमंत राजाकडून मी महावीरचे आहे आज आपण पाहणार आहोत अंतूर किल्ला साधारणतः पंधराशे शतकामध्ये अंतूर या मराठा सरदाराने बांधलेला हा किल्ला शंभर वर्षे त्यांच्याकडेच ह्याचा तापा होता पण पुढे कालांतराने निजामशहाच्या ताप्यात हा गेलेला किल्ला किल्ल्यावर भरपूर काही वास्तू आहेत त्यात बरंचसं नंतर मुसलमानी बांधकाम करण्यात आलेलं आहे आणि तिथे दर्गा असल्यानं सध्या त्याला धार्मिक महत्त्वसुद्धा आलेलं आहे तर पाहूया अंतूर किल्ला नागापूर या गावातून एक कच्चा रस्ता किल्ल्यापर्यंत येतो अतिशय कच्चा रस्ता आहे आणि छोट्या गाड्या घासण्याची शक्यता जास्तीत जास्त आहे इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक दिव्य पार करावा लागतो सभोवताली जंगल खालून दिसणारा रूज आणि तटबंदी अतिशय भक्कम असा किल्ला दिसतोय आणि पूर्णतः जंगलाने वेढलेला येण्याची अतिथी समोर दिसणार प्रवेशद्वार जबरदस्त असं प्रवेशद्वार दिसतंय पहिलं प्रवेशद्वार सध्या लाकडी दरवाजा बसवलेला दिसतोय नवीन येतो दरवाजावर असलेलं शरब शिल्फ प्रवेश द्वारातून उजव्या बाजूने चालत आल्यानंतर हा लागणारा पहिला पुरुष वरती प्रवेश के दिसला होतो काही अवशेष बालेकिल्ल्याचे पाहूया आता प्रचंड मोठा भरग पक्का असा किल्ला आहे हा कमानीचे प्रवेशद्वार पण हे सुद्धा जुनं वाटत नाही आहे काय उसका निवेरोस धान्याचे कोठार जुन कोठार गोठवाळाचं वास्तव्य कस्तो जस्तै एक वस्तु किल्ल्याच्या सर्वात उंच असलेल्या ठिकाणावर आपण पोहोचत आहोत आणि तिथून दिसणारे दृश्य पाहूया आपण क िं ड a ब ् र s ज असल्यासारखं वाटतं किल्ल्याचा सर्वात उंच असा भाग